Hukumar INEC ta bayyana zaben jihar Adamawa a matsayin inconclusive wato bai kammala ba. Idan ba ku manta ba, tun daren jiya tun kafin INEC ta faɗi sakamakon local government ukun da suka rage, mutane da yawa duba da sakamakon da ke hannunsu sun riga da sun bawa Aisha Binani ci. Wanda kuma bayan bincike aka gano da cewa a waɗannan local government akwai local government da ake zargin an yi wadaka, wanda daga nan masu suka fara canjawa fintiri yake kokarin ya cinye Binanu. wanda kuma bacin an gama bincike kamar da BBC ta rawaito cewa Binanu ce ta cinye zaben karamar hukumar karshe da ake jira wanda da karshe kuma shugaban INEC na jihar yake da sakamakon da aka kawo masa domin abin da aka kawo masa a rubuce ya bambanta da abin da aka yi uploading a pejin INEC wanda hakan ne yasa aka mayar da zaben inconclusive to mutanen garin Adama fatan alheri a gare ku idan har Adam Aisha Binanu ce ta fi zama alheri a gare ku Allah ya baku ita idan kuma fitin ne ya fi zama muku alheri muna muku fatan alheri Allah ya bashi Baba Gana Umar Zulum shine wanda ya lashe zaben jihar Borno. Ya lashe da kuri'a 5,045. A Plateau State kuwa Caleb na jam'iyyar PDP shine wanda ya lashe zaben da kuri'a 5,525. Idan muka ranka Cross River kuwa Olu shine wanda ya lashe zaben na jam'iyyar APC da kuri'a 1762. A Lagos kuwa Gwamna Sanyi Olu ya samu nasarar yin tazarce da da 762. A Nasarawa State kuwa Sule Abduli na jam'iyyar APC shine wanda ya lashe zaben da da 374. A Bauchi kuwa Bala Muhammad na jam'iyyar PDP shine lashe zaben da da 525. A garin Niger kuwa Bago ko in ce Bago na jam'iyyar APC shine wanda ya lashe zaben da da 469. A garin Sokoto kuwa Ahmed Aliyu na jam'iyyar APC shine wanda ya lashe zaben. a yobe state kuwa mai malabu na jam'iyyar apc shine wanda ya kara tazarce a gombe state ma haka inuwa yahaya na jam'iyyar apc shine wanda ya sake yin tazarce a jigawa state kuwa umar namad na jam'iyyar apc shine wanda ya san sanar lashe zaɓe a kano state kuwa abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp shine wanda allah ya bawa nasara fatanmu da addu'a mu shine allah ya riko da hannayen waɗanda aka zaɓa allah ya ba su ikon yi wa mabiya adalci allah samu dace Sanata Ubasa na jam'iyyar APC shine wanda ya lashe zaben jihar Kaduna da kuri'a 730 a yanda abokin hamayarsa na jam'iyyar PDP wato Ashir ke bin shi da kuri'a 719 gaba ɗaya bambancin shi da mai bibiyar sa kuri'a ɗaya ne wannan ya daga cikin tazara mafi kankanta da aka samu tun da aka fara zaben gwamnonin nan a kebbi state kuwa shi ma ta ce bai kammala ba wato ta yi declaring zaben kebbi inconclusive jihar Zamfara da kuma Taraba har yanzu ba a karasa faɗan sakamakon su ba to Allah ya jaddama alheri Allah samu dace ana cikin wannan ba a minti kaɗan ba sai suka ce ai sun shigo bangaren su ga wasu nan sun ƙara sun shigo wajen su ma sai ce to wannan didin da aka yi da barayi ne ko kuma masu amfani da suka ce ai sun taho dai suna murnar zaɓe ne da aka suka shiga da suka shiga studio na ni na wahewa sai suka caka ma wani kani na wani wuka suka yi motsa rauni sun ma yara na rauni suka kwashe kayan studiyan gaba ɗaya sun kwashe na rara gaba ɗaya kaf sun kwashe na ofis ina gaba ɗaya kaf to a ciki akwai wanda suke dan rirrufa fuskar su ya ake ganin kamar wanda suka san gurin ne suke nuna ma yara to a ƙasan inda studiyon ke, yake studiyon me yake a ƙasa akwai inda cikin gida ne ni na kama ina ajiye kayana akwai kayan sound da ke ina jin a arewacin najeriya ɗaya daga cikin da kowa kayan sound in za a fita taruwa ka da stage inda na biki da kuma akwai restaurant da nake budewa to nan ne nan ajiye na ajiye wasu daga cikin mafi akasarin kayan da na bude na zan bude na restaurant to aka shiga da su ciki aka nuna musu suka fasa suka kwashe komai fresh fresh kadai sun dauki sun kai guda wajen bakwai ko takwas an kwashe man kaya was 10 point something million da sound kamar waɗannan wurare da aka shiga ofisoshi ne kawai aka shiga ko har da gidajen ku har da gidaje shi wannan gida na kasan ai gida ne na kama nake aje kaya a kwashe wannan aka shiga da abubuwan da ke tsakar gidan da wannan sannan suka tafi gidan rara suka je aka fasa mai gida aka kona aka kwashe kayan gidan aka cinna wasu motocin shi ta wuta da ma'aikata sun kawo dauki ma da abin ya shiga ya wuce yanda yake sannan suka tafi hausawa akwai akwai sto wani guri da nake ajiye kaya shi ma sto ne wannan babu wani dan waje wanda ya san da shi in ba dan harkar fim ba aka je aka nuna musu gurin suka je yan unguwar Allah ya taimake ni suka fito suka tsaye suka ce wallahi ba mai taba mu babanci ne da kayan shi a nan gurin to innan ne ma nan gurin suka tsira kamar kana zargin wasu daga cikin abokan aikin ku da suke a masana'antar kani wallahi directly ne akwai wanda ya gaya min to in aka ci gwamnati duk wannan abin ba abin da ya faɗa zai faru ba yanzu waɗannan wurare da aka je kamar gidan rarara din da ma ofis din kai da rara da aka je aka cinna ma wuta Eh, an samu mutane suna ciki ne koko babu mutane? Kani na uwa ɗaya uba ɗaya za ka yi na asibiti kwanci an caccaka shi da ko harkar siyasa ma bai taɓa shiga ba ma. Bai san bai so su kama suka caccaka mar eh, ƙarfe yana asibiti yanzu a kanina. To a ganin ku menene dalilin da ya sa eh, waɗannan mutane suka je suka yi muku irin wani abu? Kasa ita harkar siyasa wani abu ce da wanda ba kowa ne ya san irin ta ba yanzu duk wanda ya kira ni a waya ya ce min kwankwasa ya sa an kwashi an fasa muku ofis an yi waye in ciya a ba ruwan babu ruwan kwankwasa a wannan wanda zan yi zargi shine wadda cikin yan fim din ma ko inda su personally suna da hassada a zuciyarsu hassada ce wannan ba wani abu bane ba tunda yaran nan ba su san guraren nan ba yawo ake da su suna tafi suna yi abin da suke yi ta yawo ake da su in wani gurin sun sani abin da zai baka mamaki ai yan kwankwasiya sun san ni ko yanzu ganduje har ya kare mulkin sa ban taba zuwa ofis din shi ba ban taba zuwa ofis din ganduje ba tunda nake ba na ma shiga harkar shigar siyasar Kano to amma na sani ba matsala bane ba duk abin da rara shafo zai iya shafa ta abin da na shafo zai iya shafar rara wannan zai iya yiwuwa amma aje inda na kama nake ajiye ajiye wanda yake bangaren da bai shafi ma harkar studio dina ba je ka studio dina an shiga an kwashe abin da ake so an je kuma a kaddarori na ake bi ana kwasa to shi da abin da ga wannan ya shiga ya harka da da bakin ciki da wani abin daban to wasu kaga ya sarka zargin shi ah, shi ah, Dr. Rabi Musa Kwankwaso ko ba ina faɗa wani kare shi ba dan ni ba wallahi ban ji tsoron in faɗa da kwankwaso wallahi ban ji tsoron in faɗa da abba babu wanda nake tunda idan har ganduji zai shekara takwas yana mulki amma bana ce da cewar kwankwaso zai ce aje ai marara wannan ba zai faɗi ba abba ba zai ce ai wannan ba amma akwai yan fim da za yi. wannan zargin da eh. kai babu ne da kake cewa akwai sa hannun yan fim wurin barnar da aka yi a gidanka da ah, da ofishin rarara Eh. shi ma rana yana da irin wannan zargin ko dai kai kaɗai ne kai hango wannan abu kake zargin yanzu idan ka zo ka ce min kana zargin a naziru da wannan zan ce ma ke ba a cikin halin shi yanzu wasu suna da rigima cewa za su yi ma da naziru muke rigima amma ni yanzu ka zo ka ce min a naziru yan ina zargin naziru a wannan abun ko ganin shi akai yi a ciki ya wuce zan ce karya ne saboda ba cikin halin shi bane amma wanda ke da halin shi ɓaro-ɓaro a buɗe shine zaka ce eh wannan ya faɗa ni faɗa min ya ni da shi yace idan aka ci mulki ga abin da ga abin da za mu yi muku ogan mai gidana ne ba shi kwankwaso Da a 'yan siyasa in zan kira masu iya gidana uku yana sa kwankwasa ciki amma bana kwankwasiya ka ce kai kamar kai eh, kadarar da aka lalata maka ta kai ta naira miliyan goma ba ce shi ai ta ma ai iya wannan aka ji wanda aka kwasa a idon mutane ta cikin ƙasa ai ni barna da aka yi min kayan da kayan da na ajiye na sto na wannan gidan da nake ajiya ai kayan studio ma ban ma zo ma ta kansu ba tukunna banna aka yi min ta gaske amma wannan ba ita za ta sa wani ya karya ka ba in ka ka karya Allah ne kawo lokacin ka to shi bangaren rana fa kun fara kiyasta irin barin da shi wallahi shi ka san ba ma magana irin wannan da ma muka muna da wata magana da zamu na ce bari saboda wannan barnar da aka mace kai ni ba ta wannan barnar ni magana ta ba zan fasa abin da nake shi ka san ba lalle magana inda ba zan shiga zuciyar shi an san da me da shi kan yanzu sai ya duba gani ni kai na ban gama gane ba iya wanda aka gaya abin da ya ban mamaki fa shine akwai fresh fresh fresh fresh sun kai wajen guda goma sha a cikin inda nake sto din ajiyar nan wai ana kallo mutane na loda su suna tafiya da su yanzu wani hali kake ciki da kuma shi dauda ka hutu rarara eh, wani hali rayuwa kuke ciki wallahi lafiya kalau yanzu nan ni ba in ta ba zan shiga yawo a kan abin da ba wannan ai an hasada ne ba mutanen Kano bane ba mutanen Kano bane ba yan hassada ne wa'annan suka je suka yi wannan ai mutumin Kano bari ka ji duk duniya an kana magana siyasa a Najeriya babu mutanen da ba su yadda da violent a siyasa ba irin mutanen Kano dalili shine shi mutumin Kano ai baya ma irin wannan a siyasa saboda shi ya yarda da kasuwanci fiye da siyasa Da yarda ne ya yi rigima da za a zo a kulle mai shago shi fa da hana mai sana'a ba duk abin da za a hana ana banda sana'a mutumin Kano wannan wasu yan bakin ciki ne personally suka yi setting up suka zo suka yi wannan abin ai an kama wasu daga ciki wani abin zai fito ai bayan da aka yi wani abin kun magana da dauda ka huta rarara ka ji halin da yake ciki shi lafiya na cikin kucin lafiya lafiya kalau yake yau shi rana ma yanzu aka waka shi wani kamar ka ji wannan da ka san biki wannan abin ma inda waka shi ma yake yi dan na buga waya ma yana ta waka shi shi waka yake yana da wakokin da yake tafi ta wakokin shi ma yake ta yi ba to ɗan yake to wannan abu ya zo ne a iya cewa yan kwanaki bayan da aka yi ma ita ɗaya daga cikin abokin aikin ku Aisha Humaira wani abu mai kama da cin zarafi haka a eh. akwatin zaɓe shin eh. menene sakonka karshe ga mutane alhamdulillah farko zan ma yi mutanen Kano godiya domin an je wani guri za a fasa wani wani sto ɗina mutanen unguwa Hausawa suka yi tsaye suka ce babu mai zauna wannan sata ce da bakin ciki suka yi tsaye suka hana taɓa mun dukiya a wannan gurin na nan ne an da kwairiyar ofis ɗinmu nan da suka samu dama inda suka kwashe min abubuwan da suka kwasa na biyu a wannan Ah, ba al'ada ce ta mutanen jihar Kano ba al'ada ce wannan ta wanda suke so su shiga cikin ɓata gari don su sata su barna to da haka ina ah, muna godiya ga mutanen jihar Kano duk da ni ba siyasa Kano nike ba dan ni siyasa Kano daga ba ma wanda nike talla ba ta su nike ba dan yanayin siyasar dama ba ta yi min ba amma ina cewa nuna cewa mutanen Kano sun cewa ita siyasar Kano haka suke tallata yanda kaga rara na yi a APC haka wani ke yi a NNPP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 kamanni na matattu saffar saukar salatin sai ta kula